Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link na descrição. No céu um cometa a iluminar favor, me prometa nunca me abandonar. Eu sonho contigo, sempre que eu durmo também sonha comigo. Em você tenho meu mundo. Então vamos largar tudo e sair por aí. Eu já tenho tudo se eu te tiver aqui. Pega minha mão, não, não solta não. Está com você é o que alegra meu coração. Quando chama meu nome, o coração acelera. Você é minha luz no cenário aquarela. Tudo que precisava encontrei em você. E agora, pra todo sempre, eu só quero te ter. E no meu sonho, sempre aparece. Eu não quero outro, pois só você me aquece. A cada momento, eu te quero mais. Esse sentimento é algo bom demais. Só pra te encontrar e não importa quando, onde Eu só quero te amar, quero viajar pra bem longe Só pra te encontrar e não importa quando, onde Eu só quero te amar Escrevo seu nome pra nunca esquecer eu vou trilhar meu norte, quero levar você Nessa noite estrelada sentido. Vou fazer, eu não quero mais nada além de você. Você está comigo, mas tão longe de mim. Eu só quero te amar e é bem simples assim. Então não demora, estou te esperando. Quando estou contigo, sinto que eu tô sonhando. O fio que nos une é como a Kaitô. Pra onde você for, sabe que eu também vou. Quero olhar nos seus olhos, tocar sua mão. Não importa o e espaço, é seu meu coração. E no meu sonho, sempre aparece. Eu não quero outro. Pois só você me aquece a cada momento Eu te quero mais Esse sentimento é algo bom demais Quero viajar pra bem longe Só pra te encontrar e não importa quando ou onde Eu só quero te amar Quero viajar pra bem longe Só pra te encontrar e não importa quando onde só quero te amar. Quero viajar pra bem longe, só pra te encontrar. E não importa quando, onde, eu só quero te amar.